بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میاں ہربل اینڈ روحانی ٹریٹمنٹ چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں صورت یاسین کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں گا عزیز دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر لے ساتھ بیل کے اکن کو پریس کر دیں تاکہ معلومات آپ کو ملتی رہی عزیز دوستو صورت یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کن مظہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے اور دوسری طرف قدرت کی نشانیوں سے یہ بات ظہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا مہیر العقول نظام پیدا فرمایا ہے اس کے لیے بات کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے اس طرح قدرت کی نشانیوں سے توحید اور آخرت کا قیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعویٰ دینے کے تشیب لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا قیدہ اور عمل درست کریں اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کے مستق بن رہے ہیں جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا جس کے نتیجے میں حق کے کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پکڑ میں آ گئے چونکہ صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے صورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے عزیز دوستو سورہ یاسین مکی ہے اس میں طرح سے آیاتیں پانچ رکوع ہیں شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے حکمت بھرے قرآن کی قسم تم یقیناً پغمبروں میں سے ہو بالکل سیدھے راستے پر یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی رحمت بھی کامل ہے تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی اس لیے وہ ایمان نہیں نہیں لاتے ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال رکھے ہیں جو ٹھوریوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر رہے اٹھے رہ گئے ہیں اور ہم نے ایک اڑان ان ایک ہم نے ایک اور ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک اور ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو کتاب ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی اور ان ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا پراتا عطا کر رکھا ہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے جب ہم نے ان کے پاس شروع میں دو رسول بھیجے تو انہوں نے انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تم تم ہم جیسے آدمی ہو اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نازل نہیں کی اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے ہمیں خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نخوصت محسوس کی ہے یقیناً یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی رسولوں نے کہا تمہاری نحست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں اس لیے کہہ رہی ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے میری قوم اے میری قوم کے لوگوں نے رسولوں کا کہنا مان لو ان لوگوں نے کہا ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں اور وہ صحیح راستے پر ہیں اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو مبود مانوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا اب تم بھی میری بات سن لو آخر کر بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ اس جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کا معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشی کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی وہ تو بس ایک ہی چنگار تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئی افسوس ایسے بندوں کے حال پر ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہوں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کس اس طرح ہلاک کر چکے ہیں ان کے پاس لور کر نہیں آتے اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس نے اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے ہم نے اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتی ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے ہے یہ سب اس ذات کا کا مقرر کیا ہوا نظام جس اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لور کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے نہ تو سورج کی یہ مجالک وہ چاند کو جا پکڑی اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک مہینہ وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا مسلمانوں تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا مسلمانوں میں بتاؤ اگر تم سچے ہو دراصل یہ لوگ بس ایک چنگار کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی پھر نہ یہ کو وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لور کر جا سکیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردی غور کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے کہیں گے کہ ہائے ہمارے کم بختی ہم نے کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کھڑا کیا جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے پیدا کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے چنانچہ اسی دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئی ہوں گی وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا اور کافروں کے سے کہا جائے گا کہ اے مجرم آج تم مومن سے لگ ہو جو اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہیں یہ تقید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کا ڈالا تو کیا تم سمتے نہیں تھے یہ ہے وہ جہنم جس سے تم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا آج اس میں داخل ہو جو کیونکہ تم کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کیا وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں میلیا میٹ کر دیں پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں لیکن انہیں کہا کچھ سمجھائی دے گا اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ان کی صورت اس طرح مسق کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے لوٹ سکیں اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اس تخلیقی اعتبار سے ہی الٹ ہی دیتے ہیں کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی اور ہم نے اپنے اور اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی اور نہ ان کے شایان شان ہے یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو تاکہ اور تک کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے یہ ان کے مالک بنے ہوئے اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا چنینچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنی ہوئی ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں نیز ان کو نیز ان کو ان مویشیوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور اب پینے کی چیزیں ملتی ہیں کیا پھر بھی شکر نہیں بجا لائیں گے اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے گی حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ ان کی مدد کر سکیں بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے کیا مطلب ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا غرض اے پیغمبر ان کی باتیں تم رنجیدہ نہ کریں یقین جانو کہ ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا پھر اچانک وہ کھلم کھلا گمراہ جھگڑالو بن جھگڑا کرنے والا بن گیا ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ دے زندگی دے گا جب کہ وہ گل چکی ہوں گی کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبد رخت سے آگ پیدا کر دی پھر تم ذرا سی دیر میں اسے سلگانے کا کام لے لیتے ہو بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے کیونکہ کیوں نہیں جب کہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے اس کا معاملہ تو یہ کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف کتنا کہتا کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اچھی اس کی حکومت ہے اور اسی کی طرف اسی کی طرف اور اسی کی طرح تم سب کو آخر کر لے جایا جائے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد سلام زندہ باد میری دعا اللہ تعالیٰ سورہ یاسی میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی تفیق دے آمین سم آمین جزاک اللہ